la trama de Salónica, cuando se reunieron los Dolmen con los jóvenes turcos. Sería algo así como que el movimiento sionista buscó diversos apadrinazgos, eh, padrinos imperiales, el zar de Rusia, el colonialismo francés, el Reich británico, el imperio germánico y el imperio otomano. ¿Para qué? Pues los planes sionistas para el pueblo palestino anticipaban la solución otomana para los armenios, que fueron exterminados en el primer genocidio continuado del siglo XX. Walter Latier reconoce en su historia del sionismo que A. Gordon y sus compañeros querían que cada árbol y cada matorral fuese plantado por expedicionarios judíos conquista el trabajo. Los campesinos y la población urbana palestina habían establecido una distinción clara y muy asimilada entre los judíos que vivían entre ellos y los colonizadores, que sobrevendrían, ya que en 1820 los 20.000 judíos en Jerusalén se integraron totalmente en la sociedad palestina y fueron afectados. Cuando los armenios que huían del genocidio turco se establecieron en Palestina, fueron bien recibidos. Este genocidio fue ominosamente defendido por Vladimir Chaboski y otros sionistas en su afán por lograr el apoyo turco. Hay que entender algo. Esto de lograr el apoyo turco y el genocidio armenio es vos en mis manos al pueblo armenio y las tierras armenias, su comercio, su dinero, puedes exterminarlo, nosotros nos callamos la boca. Es el medio de chantaje, si vos abrís la boca, si vos decís algo, si vos te enfrentás al sionismo, si rompes alianzas con Israel, el futuro de Israel, el Estado de Israel, terminarías eh, siendo culpable de genocidio por 1.500.000 armenios, eh, restituir las tierras, etcétera, etcétera. El mismo chantaje de toda la vida de los rusos. En 1896, Teodoro Herzl estableció su plan para inducir al Imperio Otomano a que entregase Palestina a entregar Palestina, al movimiento semita. para de suponiendo que su majestad el sultán nos entregase Palestina, podríamos a cambio ocuparnos de regularizar las finanzas y los problemas internos. Genocidio de Turquía. Formaríamos allí una avanzada de la civilización frente a la barbarie. En 1905, el séptimo Congreso Sionista Mundial tuvo que reconocer que el pueblo palestino estaba organizando un movimiento político para independizarse nacionalmente del Imperio Otomano. Amenazaba la dominación turca, sino también los planes O sea que el apuro era real y el plan se tenía que hacer de inmediato. Los criptos judíos o dolmen. La situación comba se mantuvo hasta el siglo XX, cuando el Imperio Otomano, ya decadente, intensificó su presión sobre la zona. Esto desembocó a principios del siglo XX con el movimiento de los jóvenes turcos, un movimiento masónico financiado por criptos judíos donme, falsamente convertidos al Islam en el siglo XVI, que acabó desembocando en sangrientas represiones hacia las minorías griega, kurda y especialmente armenia. Se trató de una guerra santa islámica impulsada por musulmanes criptos judíos sionistas de una secta mesiánica llamada Donme. Estos musulmanes cripto-judíos mesiánicos sionistas, que seguían a un Mesías propio, que no es Jesucristo, conformaron un grupo político llamado los jóvenes turcos que llegaron al poder y acabaron proponiendo el panturquismo, por el cual Turquía debía erradicar a todo elemento no islámico, principalmente los armenios, que tras cada genocidio volvían a resurgir para ocupar nuevamente puestos sociales y económicos de relevancia. El 24 de abril de 1915, el gobierno turco emitió un comunicado por el cual todos los armenios debían retirarse de Turquía.